Herkese ben Emircan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Adobe'ye yeni gelen efsanevi trade güncellemesini göstereceğim dostlar. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirsiniz like atmayı unutmayın dostlarım. Ee, cidden güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün yeni gelen Adobe güncellemesini göstereceğim. Arkadaşlar şöyle e, güncellemeye başlamadan önce sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve bu arada daha yeni kalktığım için e, güncellemeyi daha yeni gördüm ve hemen kalkar kalkmaz çekmek istedim. E, o yüzden arkadaşlar birazcık kalın sesliyim. E, ve birazcık konuşamayabilirim arkadaşlar. O yüzden özür diliyorum. ee, şu an yeni hesabıma geçtim. Çünkü gerçek yani normal Emircan RS hesabımda yaptım ben bunu. ee, bir kere yaptığınızda bir daha yapamıyorsunuz. Arkadaşlar e, böyle yeni bir hukuk binası geldi işte. Burası e, bir bina. Buraya girdiğinizde arkadaşlar Karşınıza böyle bir şeyler geliyor. Ben şimdi e, buraya girmeden önce şu ilk önce peti e, açmam gerekiyor. Şu peti açacağım. Çünkü arkadaşlar trade yapmak için göstermem gerekiyor. Yani trade yapacağız çünkü. Ve trade'in nasıl bir şey olduğunu sizlere göstereceğim. Abi artık cidden scam denen bir şeyin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü e, yani yeni gelen güncelleme ile arkadaşlar e, bu trade slotları artık 4 değil 9 tane oldu. Yani zaten şimdi isterseniz ilk başta ben onu bir göstereyim. Yani şöyle bir tane adama attım bakın Eymen diye birine attım. Zaten kendisi trade'deymiş. Şuna trade atacağım. Ya da şuna atayım. Evet bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu item daha trade edilemez. Ama bakın burada 9 tane slot var. Ve cidden arkadaşlar bu 9 tane slotta artık yani scam yapmak bence zor. Yani yani hala buna rağmen yapabilenler varsa demek ki bunlar abi master seviye insanlar demektir. <laughs> Şimdi abi e, petimizi çıkartalım ve yapmamız gerekenleri yapacağız. E, yeni yeni yerler geldi oraları göstereceğim. Neler oldu hepsini sizlere göstereceğim. Bundan ya ket çıkacakmış ket çıktı. Tamam abi kedimizi de aldık gidelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce binaya gireceğiz. Binaya girdikten sonra giriyoruz. Trade'lerde arkadaşlar ultra rar ve legendary e, trade yapmanız için sizden e, bir adet şey istiyor. Lisans istiyor ve bu lisansı nasıl alacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz burada böyle e, görüyorsunuz bakın skemleri raportlamayı unutmayın diyor. Cidden arkadaşlar buraya tıkladığınızda Trade History yani mesela diyelim ki sizin hesabınız çalındı e, ve Adopt.me'deki petleriniz çalındı. E, bu petlerinizi arkadaşlar e, hesabınızı geri aldığınızda buraya kimle trade yaptığınız geliyor ve bunun SS'ini çekip Discord'dan falan yöneticilere attığınızda bu insan beni scamledi yani bu kişi beni scamledi e, diyerekten şikayette bulunabiliyorsunuz. Ve şimdi buradaki bir tane abimize geldik. Buradan konuşuyoruz ve bizi buraya yönlendiriyor. Buraya doğru girdiğimizde arkadaşlar e, sizi böyle bir odaya atıyor ve bu odada size eğitimler veriyor. Bakın burada Agent Alex var. Ee, Alex'le konuşuyoruz ve evet teste girmek istiyor musun? Evet dedik. Buraya benim kulonum ve bakın buraya geliyor. Benim My Dream Pet Shadow Dragon yani Shadow Dragon diyor. Ee, bakın Do you want to treat your Frost Dragon diyor. Bakın diyor ki e, Frost Dragon'la Shadow Dragon'u trade yapmak ister misin? Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada Frost ve burada da e, Shadow var. Burada arkadaşlar skemlik bir olay yok. O yüzden arkadaşlar buna safe deyip ilerliyoruz. Görüyorsunuz Phonic Disc Glitch, Trader Unicorn, His Acap Device, this Glitching. Bakın arkadaşlar Get Robux falan diye burada bir scam var diyor. How many Robux diyor. Görüyorsunuz. 200, 200 Robux diyor. Evet bunu arkadaşlar ama iki kez kabul etmelisin diyor. Ama eğer arkadaşlar bunu yaparsak bizi scamleyip petimizi alacak. Biz şimdi unicornumuzu koyuyoruz ve adam hiçbir şey koymuyor. Arkadaşlar bu bir scam'dir. Bunu scam deyip geçiştiriyoruz ve son testimize geldik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Bakın burada tam dediğini çok anlamadım. İngilizce bu kadar da iyi değil. Şimdi burada diyor işte e, bakın diyor ki ilk önce Jafe'ini ver diyor. Ben sana Dragon'un solunu vereceğim diyor. E, arkadaşlar bu da bir scam'dir bildiğiniz gibi. Hemen abi. E, bakın bu da bir scam'dir. Scam deyip geçiyoruz. Ve arkadaşlar ilerlediğimizde... Gördüğünüz gibi e, lisansını al diyor. Bakın elimize bir adet lisans geldi. Ve bizi ışınladı. E, arkadaşlar bu lisansı alıp gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz ve bu arada bu e, trading lisansı olarak sizin inventörünüzde kalıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık trading lisansım var ve arkadaşlar buradan mesela trade ettiğim kişileri görebiliyorum. Buradan mesela buna ben sadece bir tane böyle bir şey vereyim. Yani bakın şimdi. Yani yani işte verdiğinizde birine verdiğinizde burada hemen geliyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dediğim gibi güncelleme bu kadar. Ee, cidden çok güzel bir güncelleme olduğunu ben düşünüyorum. Yani artık scammerların e, devrinin bittiğini bir tık düşünüyorum arkadaşlar. Ee, sizler de oyuna girip arkadaşlar bu güncellemeyi inceleyebilirsiniz. Hepiniz seviyorum. Kendinize bakın arkadaşlar. Ee, bu arada yayın yapmaya devam edeceğim. Yakında yine devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Walk with the block, I'm a fucker, a bar. Fuck boy, I would have every place